好，我们来分解讲解一下这个动作。左腿扫踢第一下，你肯定得换步，来有点蓄力的。左腿扫踢包你落地了，提膝格挡，空中完成啊，空中完成反击。你看，所以这时候右腿往前换一下，咚，同时落地踢包落地，直接落前面。因为组合啊，凡是左腿在组合里面的时候，你要把它落在前面，往往直接加后手。你如果落在后面，它得回来，这太麻烦了，控制点力量。 直摆直摆直，这时候加一个我们 H B W 欧式泰拳教练培训里面的组合四啊，左腿扫踢，嘣，直摆，嘣，嘣，右腿，然后手臂格挡，他直接踢我，嘣，反击，叭，马上反击，然后再来斜线上步啊，就不用换步，不用这种跳步了，上步，嘣，再打，这个时候我们再练习另外一个技术了，就是一个我们叫勾踢吧，把对方的腿撤开，失去重心，这时候撤开，嘣，直接勾拳，往往能打到对方的下巴。 然后这个时候，为了让你的上步更连贯、更快，我给你建议是，往右前方斜线迈一步，迈一步高扫踢抱他的头，嘣，迈一步，嘣，这个动作呢，你真的能练得特别标准。我建议我们挑战一下，把你的视频拍出来，然后艾特我们，如果可以的话，合拍一个。